einfach und ich stehe alleine da. Als ich deine Nachricht las, war ich den Beinen nah. Ich konnte es nicht glauben, nein, ich wollte es wahrhaben. Ich erinnere mich daran, als wir ein Paar waren. Meine Zeit mit dir die schönste in meinem Leben. Dir gehört mein Herz, hab wie kannst du darauf treten. bleibe mehr und ohne dich ertrinke ich, mein Schatz. Sie ist nicht zu ersetzen, die Verbindung, die wir hatten. Denn wenn es dunkel wird, dann verschwinden alle Schatten. Es ist scheiße, dass ich dich nie mehr sehe. Mama hatte recht, die erste Liebe tut weh. Du wirst das größte Geschenk, aber wenn ich erst an dich dann wird es warm, das ist wahr. Щастя, liebe tut weh. Du hast Geschenk, aber nicht.